会辨识，那他们就是呃，他们目前就是也就是，就他们主要是以希望可以就是训练 AI，然后透过他们资料库的配合，然后希望可以辨识出以就是以大家所拥有为基础，然后希望可以辨识出更多更多的植物。然后现在之后的话就是会开始邀请大家进行测试，然后说不定可以。 就是把呃资料库往就是这身公园以外的地方去扩充这样子，那我们就来，你大家好，啊我们目前已经辨识出来，呃收集的资料已经达七十九种花在单身的公园，其实已经超过我们原本预期。 然后在人工智慧的训练准确度，我们 training 达到九十七趴，然后 r a l i a t i o n 达到八十三趴。我们先前测试的目标是希望在其中达到 r a l i a t i o n 七十趴，所以这是我们有满足的。那我们也画一个在机器学习常用的，呃，有叫 confusion matrix。从左上到右下这条斜线表示是正确辨识，然后剩下有些零三辨识失败会在旁边。 那光看这些数据，大家不是很清楚这个意义是什么，所以我们有呃星期天到大安森林公园实地去辨识的一些花，这是我们的成果。呃，一个简单的大花型风草，没什么问题。江花上面还有蚂蚁，有两只黄蝉，还有这个五月才开的高月杜鹃。所以，问题是杜鹃花季已经过了，那只剩叶子的杜鹃还辨识出来吗？ 哎，发现还是可以。这是三月才开的平凤大杜鹃，然后月桃我们把它移到只剩叶子的地方，它也还变色出来。哇哦！哇，甚至到晚上已经这么晚了，燕子金它还是看得出来。你看光线已经很暗然后背后其实是有一个小有两朵花在那边。但刚才那么神奇，其实我们还是有一些失败的地方，比方说这是仙丹花就没什么问题。 那这可能是黄色千丹花，我还没确定。那显然不会是菊花，所以那是辨是错的。那这一般的南美空气菊。那在大安森林公园的生态池其实有本地的空气菊。那那个就没有辨识出来。那这个是台湾马兰啊，我们并没有看到那个立牌，然后就说它是台湾马兰，所以我们要作弊。 <laughs> 那你会发现，它慢慢靠近的时候，它是有机会辨识出白马蓝的，但是它又会辨识出是黄波斯菊，所以就是我们还要改进空间，因为这两个不是很像。那为什么会有一些是色干呢？因为后面那个大片叶子是色干，所以这些都是我们还可以有进步的空间样。啊，这是人工智慧的部分。那。 还有一些难处是我们在收集资料过程必须要去标定它到底是什么花。那这是其中的例子，这朵花它是羊蹄甲科的，但它有三种可能的种在台湾常发生。那我们就要明确知道它的学名，因为这样才能知道它是哪一种物种。那难难的地方在于俗名有时候不太一样。在中国叫羊蹄甲的，在台湾叫羊子金；中国叫羊子金的，台湾叫羊蹄甲。所以我们在网络上搜寻的时候，你就很容易搞混。 我们就会花蛮多时间去搞清楚这是哪一个种的花，然后明确标定出来的。那以刚刚那个例子，我们其实还跟呃台湾人工智慧学校，他们有一组的情报专题，刚好做这个羊蹄甲辨识，有跟他们请教学了一些东西啊，以及过程我们有找保险协会当顾问，帮我们确定一下辨识的种类没错。所以未来我们就是继续把这个辨识的准确度进一步提高，以及把我们的 App 确实完善建立起来。 那也希望可以寻求更多的合作，这样。啊，所以我们其实蛮希望是，如果你有朋友或你自己对植物很有兴趣，认这个什么花很有兴趣有研究的话，可以介绍可以们这样。那这是我们目前的团队名单。今天除了最后一个设计以外，全部都到场所以有问题可以来这边请教。谢谢。